Nakatikim ka na ba ng ano ng chupa? Ha? Wala. Pero mo may tanong ako sa'yo. Nakatikim ka na ba ng chupa? Nakatikim na ba kayo ng ano na chupa? No, yes sir. Saan dito papuntang ano yung Pacific Mall? Pwede dito. Pwede din. Hmm, ganun ba? Eh, dito din. Dito? Ano Pwede yun? din. Saka, Tricycle din. Oo, oh, tapos baba ka doon skina. Ah. May sakay ka ng ano, jeep or bus. Oo. Uh -uh. Magkano na kaya pamasahe doon? Iwan ko. Mura lang? Mahal. Mm, kasi ano, first time ko dito, yung eh. sarap pala dito, no? parang nakaka-relax mga ano ba, sa tabing dagat. Taga dito ka lang? Doon. Ano ginagawa mo dito? Ano na? Nanodsod. Anong nodsod? Nanodsod. Ah, nagkuha ng mga, ah. Wala pa. Parang mga shell? Oo. Yan, ano yan? Alak. Ano Ah, grabe ah. Inom pa ng alak. <laughs> grabe ka naman. So, paano kuya? May tatanong lang kasi ako kung may, nakatikim ka na ba ng ano, ng tsupa. What? Hindi. Hindi pa? Hindi pa. Hindi mo pa na-try? Pagbibigyan sana kita. <laughs> ha? Ayaw mo? Sigurado ka? Eh, try mo. Masarap kaya? Hindi mo pa na-try? Baka pagsisiran mo, hindi mo matikman. Try mo. Ayaw mo. Sige na, ano lang ba? Para ma-experience mo din yung ano. Yung ano ka, gaano ka sarap yung ganun. Ha? Ayok yun. Sige na, sab kahit ano lang. Ha? Uy, nakainom ka pa naman ng alak. Masarap i-ano yan. Masarap i-combine. Pwede lang yun. Oh. Oo, oh, at least. So, oh, masarap din yun. So, ano? Try mo? Pwede din. Sige, sige. Sigurado ka? Mm -mm. Sure ka na ba? Kung pwede sa'yo. no, no, no, no. Ito yun, oh. Ito ba? Chupa. Chupa, chup. Ito talaga, kuya, kung ano-ano naisip mo. So, paano? Sige, ano? Alis na ako. Thank you, ha? Thank you. Sige, bye-bye. Inom pa dyan, marami. <laughs> Ikaw. Kaya tanong ko kung sinusunod na kapatid mo, Chupa. Uy. Kaya sana. Pwede. Pwede. Pwede. Gusto mo balikin na Chupa? Hmm. Ang Chupa na. Ang dagkan ng Chupa. Nakatikot ka na ng Chupa, hindi? Mariusik mo. Uy. Luang. Ay. Nakatikot na na yun, di ba? Lapangan aja. papunta doon, ano yun doon? Sa Laray. Ah, Laray. Saan ba tayo pwede sumakay dito? Hindi rin, pwede na dito. Ah, dito pwede na dito. Pero ma'am, may tanong ako sa'yo. Nakatapunta na ba lang sa Ha? Oh, buwan. Ay, hindi ka pa nakatikim ng tsupa? Hindi. Ikaw na nakatikim ka ng tsupa? Ay, wala pa nakatikim sila ng tsupa? Ha? Ang laswa ng bunga nga mo, ha? <laughs> Oh, <laughs> Ay! Tsupa-tsup oh. oh, na naman ibig sabihin. Parang Jesus. Oh, no! Ay, tsupa-tsup-tsup. Grabe ka. Oh, sa inyo. Oh, sa inyo, tsupa-tsup. Tsupa-tsup na naman ibig sabihin eh. Kung nakatikim. Pero isa lang naman, ma'am. Ah, ano, isa lang. Isa lang. Sa'yo, ano? Ah, ano? Bawal dito. 100 lang sa'yo, ma'am. Bili ka lang ng chapachapos. Wala, ah, thank you. Ay, kabila, diba? Okay, ito. Okay, ito. Kuyo, thank you, ano? Okay lang magtanong sa inyo. Ah, ano po yun? Ano ko sa inyo po yun? Ah, sino na nakatikim sa inyo ng chupa? Ha? Ah, sino nakatikim ka ng chupa? Hindi po, sir. Hindi pa? Ah, wala wala pa nakatikim sa ng chupa? Kapal ng mukha mo! Baka mo natin pang motor, hindi ka ah, hindi kuya. Saan dito yung banda sa 7 11 Doon sa may SM. SM malayo? Lapit lang. Ah, ano yung sasakyan ko doon? Magkuha ka naman. Magpapalabal. Palabal. Mura lang pamasahe? Mm, mura lang. Yung, may tanong lang sana ko. Nakatikim ka na ba ng ano, ng chupa? Ha? Wala. ha? Wala, Wala pa? Wala pa. Sigurado? Mm. Sa edad mo yan, di mo pa na-try? <laughs> Wala pa. Hindi pa, hindi. Gusto mo na-try? Nice. Ano ba? Bakit? Ayaw ko. Sigurado ka? Oo. Subukan mo na. Ayaw ko. Bakit naman? Ano yun? Masarap yun. Subukan mo lang. Sige na, subukan mo lang. Saglit lang naman. ha? Nahihiya ko eh. Huwag ka mahiya. Tayo lang naman dalawa dito. okay lang sa'yo? Sige na. Saglit lang. Ayaw, ayaw mo? Ito na ayaw Try mo lang. Sige na, subukan mo lang. Ano, hindi mo pagsisisihan. Masarap yan. Sige na. Eh, sige. Sige, sige. Tayo ka muna. Tapos pikit yung mga mata mo. Pikit ka, pikit lang yung mata mo. Pikit lang ha, kang didilat ha. Sige, saglit lang. Ready ka na? No, no, no. Sure? <laughs> Ah, ayan. No. Emotional damage. Halo, kung kan ano-ano yung iniisip mo, ha? Patok lang yung kuya, ikaw talaga. Gusto mo? Ha? Oh, sige, iya, sa'yo na iya, iya. yan. Masarap yan. Sobrang sarap niyan, chupa. Sige, thank you kuya. Alis na ko ha. Eh, thank you. Thank you. Yes.